કંપનીના લગભગ માર્કેટ યાર્ડમાં પણ સારા અને સુપર કપાસ હોય તો તેના ભાવ પચીસોથી લઈને છવ્વીસોને પાર બોલાતા હોય છે ને જો હલકા કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેની ક્વોલિટી મુજબ ચૌદસોથી લઈને ત્રેવીસો રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાતા હોય છે હજી જો કપાસની મોટા પ્રમાણમાં અસર દેખાઈ રહી છે ને જેના કારણે આપણને આગામી થોડા દિવસોની અંદર લગભગ માર્કેટયાર્ડની અંદર અઠ્યાવીસો ને પાર પણ કપાસના ભાવ બોલાય તેવી શક્યતાઓ છે ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટયાર્ડના તાજા કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ પંદરસો એકાવનથી પચીસો ને નેવ મહુવા સત્તરસોથી બાવીસો ને ચુમ્મોતેર કાલાવાડ બાવીસોથી છવ્વીસો જામજોધપુર સોળસોથી પચીસો ને એક રૂપિયો ભાવનગર એક હજારથી ત્રેવીસો ને એકાવન જામનગર અઢારસો સાઠથી પચીસો બાબરા સોળસોથી છવ્વીસો ને ત્રીસ જેતપુર પંદરસો એકાવનથી ત્રણ હજાર રૂપિયા રાજકોટ સત્તરસો પંચોતેરથી પચીસો ને અઠાવન અમરેલી પંદરસોથી છવ્વીસો સાવરકુંડલા અઢારસોથી પચીસો ને એક જસદણ સત્તરસો દસથી પચીસો ને પચાસ રૂપિયા તળાજા સત્તરસોથી ત્રેવીસો બગસરા સત્તરસોથી પચીસો ને પચાસ ઉપલેટા સત્તરસોથી ચોવીસો ને પંચાવન માણાવદર અઢારસોથી ત્રેવીસો રૂપિયા કડી સત્તરસોથી છવ્વીસો ને સત્તર પાટણ ઓગણીસોથી છવ્વીસો સિદ્ધપુર અઢારસોથી પચીસો ને તેવી ગઢડા સત્તરસો ત્રીસથી છવ્વીસો રૂપિયા વિજાપુર બે હજાર પચાસથી પચીસો ને તેવી કુકરવાડા બે હજાર પંચોતેરથી ચોવીસો ને એકત્રીસ માણસા સોળસોથી પચીસો ને એક કડી સત્તરસોથી છવ્વીસો ને એકોતેર રૂપિયા લાલપુર સોળસો વીસથી પચીસો ધ્રોલ સોળસો પચાસથી ત્રેવીસો ને અઠાવન પાલીતાણા સોળસોથી ચોવીસો વિસનગર અગિયારસોથી પચીસો ને છવ્વીસ રૂપિયા ધોરાજી સત્તરસો સન્નુંથી પચીસો ને એકવીસ વિંસ્યા અઢારસો પચાસથી ચોવીસો ભેંસાળ સોળસોથી ચોવીસો ને સાઠ ધારી ચૌદસો એંશીથી ત્રેવીસો રૂપિયા મોરબી અઢારસોથી ચોવીસો રાજુલા પંદરસોથી છવ્વીસો હળવદ સોળસોથી બાવીસો ને એકાવન વિસાવદર સત્તરસો ચોરાણુંથી ત્રેવીસો ને સન્નું રૂપિયા ધંધુકા સત્તરસો પચાસથી એકવીસો ને સાઠ વિરમગામ ચૌદસો બત્રીસથી બાવીસો ને સત્યાસી સણાસમાં ઓગણીસો ચાલીસથી ત્રેવીસો ને સત્તર ઉનાવા ઓગણીસોથી પચીસો ને પંચાવન